um convidado especial. Hello, hello! Esse aqui é o nosso primeiro vídeo do canal e a gente tá aqui trazendo um vídeo pra falar que a gente vai começar um ele é canal. É, hello! Gente, esse é o Daniel e ele decidiu que ele é gay já fazem três anos. Três anos. E foi ele fácil, já tá assumido. Fala, fala um pouquinho tutorial da sua história. Tutorial de como Dani. se assumir, gente. Gente, tutorial de como dar a... É É pesado vou dar flag no nosso canal. Vem, né? comenta embaixo, compartilha com seus amiguinhos e aperta os nessa maluco. <laughs> Tchau, Lê. Beijão, galera. <laughs>